Herkese merhaba, Sanma'da hoş geldiniz. Ben Emire. Bugün peelinglerle devam edelim istiyorum. Ee, bahsedeceğim ürünler bunlar ve de şu an aramızda olmayan bir ürün. Hemen konuya e, Kodali ile başlayalım istiyorum. Kodali'nin Vino Perfect e, enzimatik bir peelingini almışım ben yıllar önce. Size göstereceğim diye de saklayıp atmadım. Ama tabii ki ben gösterene kadar piyasadan kalktı formülasyonu değişti, işte kabı falan değişti. Yine bulabilirsiniz piyasada. Yani glikolik adı altında sanıyorum şu an satılıyor. Neyse e, demek istediğim e, bunun güzel bir etkisini hatırlamıyorum ama kötü bir etkisini de hatırlamıyorum. Bu demek oluyor ki ondan herhangi bir şikayetim yoktu. E, sonra bugün Estee Lauder'ın Perfectly Clean e, peelingi vardı bir zamanlar. O da yine ben size anlatana kadar piyasadan kalktı. Çok oldu ben bunu alalı. Ve bunun içerisindeki tanecikler çok böyle iri ve normalde nasıl anlatsam ya şimdi peeling bazen hepiniz de söylüyorsunuz benimle konuşurken cildimi kurutmasın, cildimi çizmesin, sivilcem varken kullanamam gibi endişeleriniz var ve çok da hak veriyorum size. Çünkü bu ürün öyle bir üründü. Bunun içerisindeki tanecikler o kadar iri ki ya da böyle irilikten ziyade sert mi diyeyim bilemiyorum. Çünkü iri başka peelingler de var. E, cildimi kesinlikle çizdi, zarar verdi. Ve ben bunu e, birkaç kez daha kullandıktan sonra artık yara yapınca bıraktım doğal olarak ve el ve ayakta kullanmaya devam ettim. Size göstereceğim diye de sakladım ama bir türlü video çekmediğim için kaldı. Sakladığım için de göstermeden geçmek istemedim. Seri de yenilendi bu arada. Ee, sonrasında Clinique'in 7 e, Day diye bir peelingi vardı var hala bildiğim kadarıyla da aslında. O peelingi seviyorum. Ergenseniz, cildinizde herhangi bir sorun yoksa eğer bence o peeling size uygun olabilir. Çünkü e, hani onu kullandığım dönem cildimde sivilce yoktu. Cildim de gayet sağlıklı, ışıltılıydı. Henüz böyle egzamalarım da ortaya çıkmış, çıkmamıştı. E, cildime yumuşacık yapıyordu. Zaten cildim aydınlık, parlak, sağlıklı bir cilt, cilt olduğu için cildimi e, parlatıyordu, şöyleydi, böyleydi diyemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Cildimin e, mat olduğu bir dönem oldu. E, ki o dönem benim, e, bu bizim Sunshot'a başladığımız dönemdi. Ben onun biraz öncesinde o Clinique'in 7 Day peelingini tekrar aldım. Ki şunu da zaten biraz çorba ettim anlatırken farkındayım ama e, Clinique'i o peelinginden memnun olduğum için almıştım. Çünkü Este ondan çok daha üst segmentte olunca doğal olarak iyi gelir diye düşündüm ama klinik daha iyi öyle söyleyeyim ve daha uygun fiyatlı. E, fakat o cildimin mat olduğu dönemde hiçbir etkisini görmedim ne yazık ki. E, cildimi parlatmak gibi bir etkisi yok. Onu söylüyorum ve geçiyorum. Geçiyorum benim çok üzülerek, çok özleyerek kullandığım bir ürüne. Lanage'in Clear Sea Peeling Maske. Yani niye üzülüyorsun derseniz çünkü bu artık piyasada yok. Yani var da Singapur'a falan satılıyor. Kore'nin kendi içerisinde satılmıyor. Sanıyorum ben artık Kore'ye gideri 2000 tabii oldu. 2019'un e, sonunda gitmiştim Aralık'tı. E, o zaman sormuştum neden yok diye. Artık Kore içinde satılmayacak demişlerdi. Bir açıklama yok yani neden <laughs> ile ilgili. E, ama bu ürünü çok severek kullandım. Eğer e, Singapur'a falan yolunuz düşerse alın, bana da alın. Çok güzel çünkü. Bu e, içerisinde EHA olan meyve taneciklerini elinizde hissettiğiniz, yüzünüze sürdüğünüzde elinize gelen bir ürün. Bunu e, yüzünüze sürüyorsunuz, cildinizde böyle 2-3 dakika masaj yapıyorsunuz ve yıkıyorsunuz. Sonuç inanılmaz. ne yapıyor. Yani cildinizi parlaklaştırıyor, gözeneklerinizi sıkılaştırıyor, varsa sivilcenizin küçülmesini sağlıyor, lekelerinizin gitmesini sağlıyor, renk eşitsizliklerinin giderilmesini sağlıyor gibi pek çok e, pek çok güzel dönüş aldım bundan. Ben de gözlemledim. E, cildimi asla tahriş etmedi. Benim cildim hassas ve e, asitlere karşı duyarlı olmasına rağmen bunun içinde çok düşük oranda bir asit olduğu için sanıyorum ki cildime hiçbir tahribat yapmadı. Hep çok güzelleştirdi. Kime önerdiysem de aynı şeyi söylüyor. Tekrar tekrar alıyor. Bir iki kişi hariç. Bir kişi aslında hatırlıyorum. Ee, onun sivilcelerine tam tersi etki etmişti. Ama bu da şöyle olabilir. Bazen bazı ürünler cildin kusmasını sağlıyor. Sivilcenin full kusmasını sağlıyor. Sonradan cilt rahatlayıp normale dönüyor ya. Belki de öyle bir şey de biz fark edemedik. O da o kadar sabırlı olamayınca kullanan kişi. Neyse. Kısacası bu bir zatı şahane cinsinden. Ben çok sevdim. Ee, bununla ilgili Sunshot'ta hikayelerde yorumları bulabilirsiniz. Eğer yolunuz Singapur'a falan düşerse kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Ee, bunu vazgeçilmez kılan özelliklerin en önemlilerinden birini söylemeyi unuttum. Bu ürün ee, dedim ya size yüzünüzü banyoya girin, yıkayın, 2 dakika masaj yapın, bitti. Bu öyle bir ürün. Ben mesela benden çok tembel oluyorum cilt bakımı yapmaya. Çok sevdiğim, muhteşem bir peelingim de olsa e, onu yüzümde 20 dakika bekletmem gerekiyorsa yapmıyorum, bakım yapmıyorum ki pandemi döneminde 2 yıl kadar yapmadığımdan bahsetmiştim size de. Ee, yani bu ürün o pratiklik açısından da gerçekten çok güzeldi. Yani şu an gerçekten üzülerek söylüyorum. Bizde yok, Kore'de yok. Singapur'a yol düşen lütfen bana haber versin. Haber verin bekliyorum. Ve de şimdi de Sulhason'un en en en sevdiğim ürünlerinden biri. Galiba hayatım boyunca benimle olacak bir ürün bu. Ve e, bu benim Sulhaso'dan kullandığım ilk ürün. E, bunun cildine ne yaptığını söyler misin deseniz bana. Az önce bahsettiğim şu cildimin mat olduğu dönemdi. Ee, ve biz Kore'den ürünleri sipariş verdik. İlk defa sulhası alıyoruz. Sulhaso nedir? Nasıl bir etkisi vardır? Öyle pek de bir bilgim yok. Hani baktığın zaman evet kaliteli bir marka, fiyatlar yüksek, odur budur. Herkes süper yorumlar yapmış ama ben kullanmadım, bilmiyorum. E neyse aldım bunu. Maskeyi yaptım e, ee, 20 dakika bekledim falan. Aynanın karşısına geçtim soyuyorum. Ve soyduğum an o an beni çekmeleri lazımdı kameraya. Gerçekten inanılmaz bir etkisi vardı. Çünkü cildim e, gözle görülür şekilde gözeneklerim küçülmüştü. Ve benim gözeneklerim var bu arada. Gözle görülür şekilde küçülmenin yanı sıra inanılmaz sağlıklı bir parlaklık vardı yüzümde ve gerçekten bu, bu aşırı şaşırtıcı bir şeydi. Ee, tek kullanımda, ilk kullanımda bu etki görebileceğimi düşünmemiştim bu üründen. Ee, beni o anlamda çok şaşırttı. Cildim hassas, hassasiyet yaratmadı. Aşırı yumuş yumuş, çok güzel. Çıkardığım zaman cildim gergin olmuyor. Ee, ve ım, hmm, sivilcem varsa sivilcelerimi azaltıyor kesinlikle. Benim cildimde gördüğüm etkileri bunlar. Sizden de gelen yorumlar renk sorunlarınıza kesinlikle etki ettiğini söylüyorsunuz. Tıpkı benim gibi gözeneklerinizle alakalı pozitif yorumlarınız var. Canlı olduğunu belirtiyorsunuz. Yine bununla ilgili uzatmayayım. Sunshot'tan hikayeler kısmından bakarsanız pek çok insanın bununla alakalı güzel yorumlarını okuyacaksınız. İlaç gibi bir şey sanki. Herkes, her kullanan e, kendi sorununa iyi geldiğini söylüyor. Ama bunu sadece buna indirgemek doğru olmaz benim genelde önerdiğim bir ürün aldığım cevap o yönde oluyor. Çünkü e, birine bir ürünü e, önerince bunun ona özel, ona uygun olmasına dikkat ediyorum. Çünkü ben bundan çok çektim. Böyle çok lüks, çok kaliteli markaları sen de bir şey bilmiyorsan, güvenip alıyorsan karşındakine ay bu sana iyi gelir, ay şu şuna şöyledir, böyledir deyip satıyorlar size. Sonra da o cildiniz, o güzelim cildiniz hassasiyet yaşıyor, egzaması oluyor, rozeşesi oluyor, oluyor da oluyor. İşte ben de bunlardan, bu kurbanlardan biri olarak e, karşımdaki insanların hiçbir zaman böyle şeyler yaşamasını istemediğim için her zaman onların cildine uygun olabilecek şeyleri seçiyorum. O yüzden belki de hep çok güzel dönüşler alıyoruz. Ürünlerin ekstra güzel olmasının yanı sıra tabii ki diyeyim. Burada kendime hemen ölmüş oldum biraz ama doğruyu söylüyorum. Çünkü benim yola çıkma amacım buydu. Evet, e, bunun içeriğinde Mürşid Süleyman e, otu tozu var, ya pudrası var e, ki antiinflamar yani işte iltihap karşıtı, akne kurutucu, cildi pürüzsüz yapan, gözeneklerinizi küçülten, e, yumuşaklık veren, veren de veren pek çok güzel etkisi olan e, içerik listesine sahip bir ürün. Aslında içinde alkol de var bunun. E, alkolün türevleri de var. Ama benim cildim çok hassas olmasına rağmen hassasiyet yaratmadı. E, hatta bu enteresan bir durum biraz da. Yani sonuçta alkol neden benim cildime zarar vermedi diye arada düşünüyorum, merak ediyorum. Ama eczacı arkadaşlarımla konuştuğum zaman onlar bunu formüle eden kişinin e, oluşturduğu dengeyle alakalı olduğunu söylüyorlar. Çok seviyorum. Hepinize tavsiye ediyorum. Sunshot'a gelebilirsiniz bunun için. Yani sanki söylemeyi unuttuğum bir şeyler varmış gibi geliyor ama hatırlayamadım. Ha bu arada hepinize maksimum 15 günde bir peeling yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben cildime her gün peeling yapmayı doğru bulmuyorum. Ee, bunun cildime zarar vereceğini düşünüyorum. Kendim için öner, e, uygun bulmadığım bir şey size de önermeyeceğim. Kahve ritüelinde her gün insanlar peeling yapıyorlar diye biz yapacağız diye bir kural yok. Önemli olan bize ne iyi geliyor bunu keşfedip bununla devam etmemiz diyorlar. Ee, video nasıl oldu bilmiyorum. Bir fikrim yok. Umarım beş, güzel olmuştur, beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz like yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ee, bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.